Pensiere mie, levate questi panni, stracciate la camisa e ascita a nudo. Se non tenete un'abita sicura, tanta vestita che una vita fa. Manatevi spugliate in mesa via e si facite folla, camminate. Se sentite strillà, non vi fermate. Lo pensiero spugliate, a folla fa un incurrita in coppa a cima in una montagna, e quando i piedi si sono consumati, un'anima e coraggio è vamanata. Zerrate l'occhio prima di vamanà. Cava trovano a nulla, non fa niente. C'è sta sempre notizie conosciute, che non lo dice, che rimane muto e che veste prima va a terra.